चलो तो आज गणित पढ़ते हैं ठीक है ठीक है सर पढ़ाइए चलो तो पढ़ते हैं तुमने अपने दोस्त को पाँच सौ रुपये दिए और कुछ दिनों बाद तुम्हें दो सौ रुपये की जरूरत पड़ी तुमने अपने दोस्त से दो सौ रुपये मांगे तो बताओ तुम्हें अपने दोस्त से और कितने पैसे लेने हैं सर ज़ीरो टॉम तुम्हारे गणित इतने कमजोर है हाँ नहीं सर मेरे गणित तो ठीक है पर आप मेरे दोस्तों को नहीं जानते बहुत कमीने हैं